Bueno, bideo honi ez dakit bain diko zeizen jarriko joten, ze nahiko bideo arraroa izango da, hiru gauza komentatu nahi ditut, baino hiru gauzak ere ez dauka beraien arten lotura gehiegi, edo ez dauka loturek, hobeto esateko. Eta hoxe, bueno, hasiko naiz gauza kontatzen, eta listo, gero ikusikoet ze jartze joten. Udara asieran, guatuko zaten bideo bat nula, udaran zehar egiteko etxeko lanei buruzkoa. Eta bueno, bideon esaten nun, udara eta gero kontatuko nula, haber, kumplitu nitun edo ez, esandako gauza guzti horiek eta bueno, ba ez, ke ba, este tu egia esan udara pasa zait konturature egin gabe, ba bideo hortan aipatzen nuen bezala egunak pasa zaizkit ezerrin gabe bata bestean atzetik eta enteratzeako, ba udara bukatuta eta ja urrian eba gaude, pentsa nola pasa zaiten denbora. Baina, gauza batzuk bai kumplitu ditut eta bueno, ba, baten bat komentatu nahi dizuet. El Rei Leoneko pelikula berria ikustea junitzen zinea lengusina batekin. Eta, bueno, ilusio berezi egiten ziten lengusina honekin juteak, ze txikitan bere txea juten itzan bakoitzen, ba, jolastea, eh, adin berdineko gehalako, ba, bueno, desentetan juten itzan. Ba, bueno, juten itzanen, bere txea beti bukatzen genuen ikusten El Rei Leon, edo Pocahontas, batez ere. Eta hoxe, aterazanen pelikula berria, live actioneko El Rei Leon berria, Osa, plan politia iritu zitzaiten, ba, elkarrekin jutea berriz zinea, eta junginan, ikusi genuen berriz pelikula, oso oso pasa genuen, abestu genuen, zinen, parrain eta, eta oso guztua. Ez da zehazki zehazki landare bat zaintzea, baino nik uste balio dula. Aguakate zur bat jarri deturretan eta sustraia ateratzen hasi zaio. Julen ikusi nion bere Instagrameko historitan, ba, bere etxe den daudela guakate zurpila bat landatuta, ba, batzuk ja landatuta eta azita urtek dauzkaelako, eta beste batzuk, ba, hoxe, uretan jarrita eta sustraiak botatzen. Ba, oitura omen dauka, eh, aguakate ezurrakin egiteko, Eta idea politia irutu zitzaiten, mm, erresa gainea, ba, bueno, etxen, aguakate ezurrai palillo batzu jarri, uretan jarri eta listo. Eta, bueno, ba, hoi nun, eta itzaio pixkanaka sustrai bat ateratzen, orduan, espero, eta mendik hilabete batzutara, ja, sustrai gehiago botatzen ditunen, eta zerbait senduagoa danen, baina lurren jarri eta ber landaretxo bat ateratzen duten hortik. Eta zerrendako gozakin bukatzeko ezagutu duten herri bat izan da Donestebe. E, ez bakizuen, baina bueno, kotxeai ITV-a pasatzeko kriston arazok eontzian gipuzkun, ja konpondu diala, baina bueno, udara kriston arazok zeuden, Eta gipuzko raskok bajun behar izan genuen beste leku batzuta. Eta ni junitzen donezte beha. Eta herrian buelta bat ere manun, ba, pixka bat ezagutzeko, eta hola, ba, zerrendako egiteko bati tik bat jartzeko. Alare, egia esan uste nun hoi izango zala udara oso ezagutuko nun herri bakarra, baino gero udara bukaeran, abuztu bukaerako e, egun batzutan, guraso gehiago nintzen herri osa egun batzuk pasatzea, eta han, ba, beste herri batzuk ere zautu ditut. Ziuri, kasalarreina Reina, Anguziana, e, e, San Vicente de la Sonsierra, Eskarai eta La Bastida. Komentatu nahi deten bigarren gauza, boxeoa da. Igual ja ikusi dezu, baina, bueno, bazpare hemen ere esan nahi nun, ba, ba bueno, ilusioa inditen zerbait izan dalako. Ez dakit ezagutzen dezuten YouTubeko kanal bat Euskal Kirolari izena duna, ba, bueno, erakusteko edo zein kirol praktikatu daitekela euskeraz, inongo arazoi gabe. Eta, bueno, ba, kanal hortako konbidatu ninduen bideo bat grabatzea behaiekin, eta hoxe ba, e, grabatu nuen boxeoko bideo bat Kerman Lejarragarekin. Oso oso ondo pasa nuen, esperientzia politia izan zen, haber, egia esan, bideoa behar grabatzea, bueno, pixkat kostatu zitzaiten edo pixkat urduri honitzen, bazkenen ba, ez talako berdina, nire etxeko salan grabatzea sofan eserita niba karri kamarakin, eta nahi deten alditan errepikatuta gauzak, edo bueno, ba, beste batzukin grabatzea eta kalen eta bidena, orduan bueno, hoy pixka kostatu kostatu zitzaiten, baino esperientzia oso oso polita izan zen, oso pasa nun, kerman kriston tipoa iritu zitzaiten, oso jatorra, oso oso jatorra, oso gustu honitzen behakin, ba, oso esperientzia polita izan zen, eta bideo ikusi nahi balin badezue, ba, lotura utziko izuet hemen nun baiten, o deskribapen kajan, o nun baiten. Eta errepasoa bukatzeko kortoa. Lengo urten gidoigintzako ikastarotxo bat inun, hasi berrintzako ikastaro txiki bat, larrotxeneko kulturetzen, mendonostin, eta bueno, ikastaro hortan, ba, gidoi txikik idazte genitun pixkatre batzeko, eta gero, gure klasen idaztezian gidoi hortatikan, zuzendaritza, zuzendari ikastaroa itena izan beste taldeak, aukeratzezun gidoi bat, ba, korto bihurtzeko, ez? Eta, bueno, ba, nik idatzitako gidoi bat aukeratu zuen, bizilagun berria izena azuna, eta kortua bea intzuten gido jortatikan abituta. E, bueno, nik euskeraz idatzi nun, ba, euskeraz zalako ikastaroa, eta ba, beste gabe nik euskeraz e, errexago hobeto idazten detelako, baino zuzendari ikastaroa gaztelera zanez, ba, intzuten gidoia, eta kortoa gazteleraz da, el nuevo bezino izena du. Honei, kriston ilusio hain ziten, ba, gure talde txotikan idatzitako gidoien arte nere aukeratzea kortoa grabatzeko, Eta gero baina, ba, guai dao, zuk eukitako ideia bat eta zuk idatzitako zerbait egin da ikustea, ez? Ba, beste pertsona batzuk ja kortoa egin eta emaitza ikustea. Gaina eske oso oso ondo intzuten, e, pila bat gustatu zait emaitza. Eta, bueno, lehen gorten donostin egintzan e, korto jaialdi baten, donoskino jaialdin publikoaren saria eman zitzaion kortoa. Bueno, etxean egindako kortoen artean, korto honen abezela aukeratuzun publikoak. Eta, bueno, horrek ere, ba, ilusio ilusioa intziten. Eta, bueno, esaten nahi nintzen, azergatik komentatzen dizuet hau oain, ba, zuzendariak oain jarri dulako publiko kortoa interneten. E, bimeon ikusi daiteke, bimeon jarri du, hemen azpien jarriko dizuet lotura, ikusi nahi baldin badezue, ba, ikusi ezazuen, motza da, eh? 6-azpi e, minutu uste diala. Orduan, bueno, ba, ikusten baldin badezue, eta gustatze baldin bazaizue, gero, bueltatu zaitezte bideo ontara eta utzi jazue komentariotan, aber, ze iritu zaizuen, edo ezpa zaizue gustature, bueno, nahi balin badezu etorri eta jarri, baino, <laughs> ba ilusio goien goliak gustatu zaizuela <laughs> esate balin baina Eta, hoxe, ba ilusio ondia inditen zerbait izan da, eta hemen kontatu nahi nun. Eta kitxo, ba, hoxe dia komentatu nahi nizkizuen hiru gauzatxok, ba, etxeko lanak ez ditutela bat ere ondoin, e, boxeatzen ikusi nahi bali bana Euskal Kirolariren kanalen daukazuela bideoa eta ba nikindako gidoi batekin osatutako kortoa ikusi nahi bali ere lotura hemen behien daukazuela eta hoixe daena eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horrengora arte aio